AMD 近日在2023年推出了一款 Zen 2架构移动处理器，而看起来定位高端的 Ryzen 7730U 其实是两年前的 5800U 的马甲。你好，我是小夫。这期视频我想和各位一起解读一下未来几年 AMD 移动处理器的全新命名方式。话说这还要从几周前说起，许久不联系的女神突然发给我了几张截图，问我哪个电脑好。本着买新不买旧的原则，我向女神推荐了 R7 7730U 的笔记本。 直到前几天，我网上冲浪的时候，看到了 AMD 推出橙色贴纸的新闻。在好奇心驱使下，我去研究了一下 AMD 七千系处理器的命名方式。不看不知道，七千系处理器涵盖了 Zen 二、Zen 三、Zen 三加和两种 Zen 四架构，简直堪比老舍小说。这是 AMD 在去年年底公布的全新命名方式，其中第一位数字指的是处理器的上市年份，第二位数字代表的是市场定位，第三位数字指的是处理器的架构。 第四位数字用来细分产品型号，而最后的英文字母后缀则对应不同的 TDP 工号。AMD 的这套新命名方式乍看上去似乎挺有道理，但是仔细想却到处都充满了陷阱。举个例子，属于 AMD 七千系移动处理器的 Ryzen 7 7 3 0 u 从名字上看属于中高端的产品线，然而实际上却是 Vega 极显的 Zen 三移动处理器 585C 的马甲，采用七纳米工艺制造。 而 Ryzen 七七七三五 U 从命名上看似乎只是高频版的七七三零 U，实则是 Zen 三加处理器六八零零 U 的马甲。不光集成了性能更强的 RDNA 极显。也用上了更先进的六纳米工艺。以 AMD 的这套命名方式，是根本没办法单纯从处理器的命名来区分 Zen 三和 Zen 三加的。要知道，Zen 三加不光把极限从 Zen 三的 Vega 升级到了 RDNA，制造工艺也用上了更先进的六纳米制程。 AMD 在移动处理器上莫名其妙的命名方式也不是一天两天了。自初代 Zen 架构开始，AMD 移动处理器的命名就永远比桌面版提前了一个版本。桌面版的第一代 Zen 架构采用一千系命名，但是到了移动版就成了两千系。这种混乱一直从 Zen 增加延续到了 Zen 二时代。为了摆脱这种混乱的命名方式，AMD 在桌面处理器上有意绕过四千系命名，从而让 Zen 三架构在移动端和桌面端统一采用五千系的命名。 就当我以为 AMD 要改过自新的时候，不知道他们的市场部门是不是脑子进水了，竟然往五千系移动处理器里塞了三颗四千系的马甲，反倒是六千系移动处理器没什么马甲，全是清一色的增三加架构。不光极显由前几代的 Vega 升级到了二零零二，2，还用上了更先进的六纳米制程。不过奇怪的是，六千系移动处理器并没有对应的桌面版，听说被取消了。 为了再次统一命名，Zen 四桌面版不得不再次跳过六千，来到七千系。而在移动端，AMD 也顺势推出了这套非常具有迷惑性的命名方式。说实在的，能把 Zen 二、Zen 三、Zen 三加和 Zen 四毫无违和感地塞进七千系命名里，真是不得不佩服 AMD 市场部的脑洞。我在网上看到过这么一句话：AMD 市场部哪怕全部开除，都不会冤枉一个好人。而未来的八千系和九千系动处理器只会更加混乱。 可能有观众会说，只要确定七千系处理器倒数第二位数字是四就好了。其实不然，目前 AMD 官网上的这七款 Zen 移动处理器，看似同属 Zen 家族，实则却有两个不同的架构。其中以数字四零结尾的三款处理器，代号 Phoenix，与前几代锐龙移动处理器类似，采用单代封装，芯片面积一百七十八平方毫米，同时还集成了一个最高十二 C u 的 RDNA 三 GPU，使用台积电的四纳米工艺制造。 而其余四款以四五结尾的处理器架构代号为 Dragon Range，其实就是桌面版锐龙七千的降频版，同样采用 CCD 和 IO 带的多芯片设计，其中 CCD 采用五纳米制程，IO 带采用六纳米制程，IO 带中集成了一个双核心的 RDNA 2量级 GPU。虽然两款架构都被 AMD 归为 Zen 四，但是 Phoenix 和 Dragon Range 的区别其实比移动端 Zen 三和 Zen 三加的区别还要大。按照以往 AMD 的命名方式。 Phoenix 应该叫曾四家才对。如果各位觉得这还不够乱的话，那接下来这个肯定能让各位看麻了。Ryzen 九七九四零 HS 是一款八核心十六线程的移动处理器，采用四纳米制程，集成了十二个计算单元的 RDN 三 GPU。而 Ryzen 九七八四五 HX 从命名上来看定位稍低，却是一款十二核心二十四线程的产品，采用五纳米加六纳米工艺，集成双核心的 RDN 二亮 GPU。各位现在麻了吗？ 我反正麻了，他咋嘛了呢？你剁你也麻。此外，为了照顾广大人民群众的情绪，这五款以 H S 结尾的处理器在中国销售时会去掉结尾的 S。至于原因，内部人士告诉我，S 结尾显得弱，竟然还挺有道理的样子。最后的最后，在这十几款七千系处理器中，还有四个特别神奇的存在，分别是七幺二零 U、七二二零 U、七三二零 U 和七五二零 U。从命名上来看。 这四款处理器属于 Zen 2家族，但是点开详细规格就会发现，这几颗 Zen 2竟然采用了六纳米制程，支持 LPDDR5 内存，还搭配了 r d n m 基线。所以 AMD 是重新设计了一款旧处理器，我只能说我不懂，但是我大受震撼。